soy Armando Constantino, director de la Estación Experimental de INTA en San Pedro. Estamos acá en la Feria Frutos de la Tierra y el Río. Este es el cuarto año de la feria. Es una feria de emprendedores de la agricultura familiar, donde ellos toman contacto con la sociedad, con el público de San Pedro. Entonces, eh, se permite ese intercambio entre los saberes del productor y el consumidor, donde puede el consumidor interactuar directamente con aquel que produce los alimentos y aquellas artesanías. Eh, es muy importante recuperar estos espacios para la sociedad porque permiten justamente interactuar eh, saberes, conocimientos, y es el lugar del encuentro, del, mercado, de la feria, que le hace también este, a la gente que, si no, muchas veces eh, eh, la sociedad vive encerrada y estos espacios son los que permiten la articulación y la interacción entre las personas.